يبلغ من العمر ثماني سنوات مصطفى فقد جميع أفراد عائلته وكان الناجي الوحيد من المبنى الذي يسكن فيه بعد أن دمر بشكل كامل نتيجة سقوط أحد البراميل من طائرة حربية لن يذهب إلى المدرسة هذا العام بسبب الخطر والخوف وأسباب تتعلق بتكاليف الدراسة ليكمل حياته عند أقاربه حواش الزيتون حواش الزيتون نضرب قذائف علينا ونلعب أنا وأخوي عبد الله وأختي هادية إيش تلعبون؟ بالطابة هيك بالحجارة حي الله إيش كمان؟ كنا نلعب بساعة بالمسكليتات ونلعب بالطابة والقلال بعدين إيش صار؟ طب علينا برميل إنا برا آه، طب علينا البرميل أول برميل وقع عند جنب خالتي ما, ما كنا فتنا جوا أمي قلنا طيب خير رز بطاطا أمي عم تحط لنا أكل انضرب أول برميل عم أمي خافت إجت على التابلة عنا عم طب البرميل لفني أبوي هيك طب حاله فوقي عم عبد أختي خالتي راحت عند بيت الجيران طارت وهاد واخوي عبد الله لقوا ثاني نهار بس وين ابوك واخوك عبد الله وامك وين هم هلا ماتوا ما زال مصطفى يذكر اللحظات الاخيره قبل ان يفقد والديه واخيه واخته الصغرى وايضا اصابته التي ما زالت اثارها على جسده الصغير الصبي هون كان تحت الارض تحت ابوه واختي كانت بهذيك الدار دار جيران والصبي الثاني لقيناه ينهار تحت الانقاض هنيك والبنت لقيناها بغرفه ثانيه كل واحد طاير بميل يمتنع الكثير من الاهالي في المناطق التي تقع تحت سيطره المعارضه بريف ادلب عن ارسال ابنائهم الى المدارس خوفا عليهم مما ادى الى حرمانهم من ابسط حقوقهم وهو التعليم لموقع دماسكس بيورو من معارض مصريين عصام عبد الحميد